dunyo o'tkinch kelajakka bilmas kimsa banda bandasiga ezgu savobli qilmas Bizadan yaxshilik qilmasa nima sabab yashayapmiz Qarshimizda shaytonu iblis poyga bosh tashlayapmiz Otar zomi gardi, pul ustimni jigardi Bir dasta gul nahot qizg'anamiz onamizni Birdan keladi jahl, aql qochadi joyida Zarar ko'ramiz ko'proq yuz boramiz foydadan Qachon bo'lamiz zaxir, doim bir-birimiz g'ajiymiz Qoidaga qarshimiz u kibr bilan yashaymiz Qancha harakat qilmiz o'yi, bir oyog'ing ko'rdek o'zingni ham himoya qilma o'lim haq bu dunyoda intilasan topib kuch orzularing bo'lsa deb uch umidingni uzma hech ham erta bo'lsa yoki kech masalani yech top qidir o'qi ko'proq kitob afsus nadomat qilma vaqt o'tganidan keyin azob vaqtlar o'tib ketadi kim manziliga yetadi chorlar bizni yana qabr yo Allohim bersa bo'l. bo'lib ketar ekan shu manziliga yetar ekan chorlar bizni yana qabr yolg'on menga bersabi hayot o'zi bir kino fahshga to'lyapti dunyo shirat bilan zinon gunohdamiz bir dunyo go'yo farishtamiz aql beramiz darrov vijdon degan matoni sotib olganmiz bebaho erkak jinsini o'zgartirib ayol husniga kirsa ko'zingni ochib qara qaysi tomonga ketyapmiz la'nat o'lsin yer yutsin do'zax qo'lidan tutsin kutsin qiyomat kunini jannat isini unutsin unutamiz ba'zida pulli kuch ursa yo'ldan do'stimiz botsa kibrga ushlab qolmay qo'lidan ota onalar keksalar uyida o'g'il xotinni so'zida charxpalak bo'lib aylanadi bu dunyoni o'zida shoshma o'zingga ko'p ishonma yuz deganing balki ellikdir bizga osmon bermasa biz qanot qoqarmidik biz Allohni ko'rmasdan dunyodan ko'proq sevar edik vaqtlar o'tib ketadi kim manziliga yetadi cho'llar bizni yana qabi yo Allohim menga bersabi vaqtlar o'tib ketar ekan kim manziliga yetar ekan cho'llar bizni yana qabi آخ مگه بسبه